DJ Nico, Raja Personi. पाटना पा कितना बताई ओ कर लीला करे लाऊ कितना घात हो बुझेला हम के अपन में हरी जो बना बफेलेला हाथ हो जो बना बफेलेला हाथ हो कितना तेरे भाषाओं चाटा ना बा कहे नमकीन तोहर चाटा बा देवरा किली ठोकना बा देवरा किली ठोकना बा पतिया नतिया पटना बा